көп электр приборлорунда техникалык приборлордо же алардын инструкцияларында электр энергиясы мүнөздөгөн чоңдук бар бул кубаттуулук тигил же бул жумуштун аткарылуу тегиздигин мүнөздөөчү физикалык чоңдук кубаттуулук деп аталат мисалы лампочканын кубаттуулугу 40 Вт, 60 Вт, 100 Вт жана башка болуусу мүмкүн бул учурда прибордон өткөн электр тогунун кубаттуулугун айтышат токтун кубаттуулугу чыңалууну ток күчүнө көбөйткөнгө барабар кубаттуулуктун бирдиги ватт